بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین میری نظر سے جب بھی کوئی اچھی چیز گزرے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر لوں آج بھی میں ایسی ہی ایک موٹیویٹیو سٹوری آپ کے لیے لے کے آئی ہوں سامعین کسی گاؤں میں ایک بہت پرانا کنواں تھا اور کنویں کے بالکل پاس سے ایک چشمہ بہہ رہا تھا کنواں بہت پرانا ہونے کی وجہ سے دیواریں بسیدہ ہو چکی تھیں پانی اس میں بہت کم تھا لیکن اس کی دیوار کے اوپر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا اور غور کرنے پر پتہ چل رہا تھا کہ وہ لکھا ہوا ہے خواہش کا کنواں آؤ قسمت آزماؤ ایک دفعہ ایک نوجوان پیدل سفر طے کرتے ہوئے اس کنویں کے پاس سے گزرا جب کنویں کے پاس سے گزرا اس نے الفاظ کو دیکھا پڑھا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی قسمت آزماؤں اگر مجھے اتنے زیادہ ہیرے جواہرات یہاں سے مل جائیں امیر ہو جاؤں تو کیا ہی بات ہے اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اے کاش مجھے آج اس کنویں سے بہت سارے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی مل جائیں میں بہت امیر ہو جاؤں یہ سوچ کر اس نے آنکھیں کھولیں ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا پھر کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے ایک بہت بڑی بالٹی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی نظر آئی وہ شخص بہت حیران ہوا اور خوش بھی ہوا اب اس نے کنویں کے ساتھ رسی سے ایک بالٹی بندھی ہوئی تھی اس کو کنویں کے اندر پھینکا تاکہ اس بالٹی کے ذریعے وہ دوسری بالٹی کو باہر نکال لے لیکن وہ ناکام ہو گیا کیونکہ ایک چھوٹی سی بالٹی سے وہ ایک بہت بڑی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی بالٹی نہیں نکال سکا پھر اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوچا سوچنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اور پاس ہی زمین پر پڑے ہوئے پتھر چن لیے اب اس نے یہ خیال کیا کہ جو ہی میں یہ پتھر پھینکوں گا پانی اوپر آ جائے گا اور میں یہ بالٹی نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن یہ اس کا وہم تھا یہ اس کا گمان تھا جیسے ہی اس نے پتھر کنویں کے اندر پھینکے وہ کنویں کے اندر پانی میں گرنے کے بجائے وہ پتھر بالٹی میں گر گئے بالٹی اور بھاری ہو گئی اور پانی کے اور اندر چلی گئی اس شخص نے بہت کوشش کی کچھ دیر کوشش کرتا رہا ادھر ادھر کے ہیلے لگاتا رہا لیکن پھر ناکام ہو گیا مایوس ہو گیا اور اس نے اپنی مایوسی کو تسلیم کر لیا ناکامی کو تسلیم کر کے اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا مایوس ہو کر واپس چلا گیا پھر کچھ دنوں کے بعد اسی راستے سے ایک اور نوجوان کا گزر ہوا اس نوجوان نے بھی چلتے چلتے کنویں کی طرف نظریں اٹھائیں تو الفاظ لکھے ہوئے پڑے وہ الفاظ تھے خواہش کا کنواں آؤ قسمت آزماؤ اب وہ شخص کنویں کے پاس گیا اس نے بھی اپنے دل میں سوچا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کون سی چیز سب سے ضروری ہے جو میں پانا چاہتا ہوں آنکھیں بند کی اور دل میں سوچا دعا کی اے کاش آج اس کنویں سے مجھے ایک بہت قیمتی انگوٹھی مل جائے میں اپنے گھر جاؤں گا اپنی بیوی کو وہ انگوٹھی دوں گا میری بیوی خوش ہو جائے گی میرے گھر میں سکون ہوگا اور میری بیوی کی خوشی اور میرے گھر کا سکون ہی میری خوشی ہے اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پھر اس نے آنکھیں کھولی ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا لیکن جیسے ہی کنویں کے اندر دیکھا تو اسے ایک بہت ہی پیاری بہت ہی نایاب سی انگوٹھی نظر آئی اب اس نے بھی اس کو نکالنے کی کوشش شروع کر دی سب سے پہلے تو اس نے بھی کنویں کے ساتھ جو بالٹی بندھی ہوئی تھی اس کو کنویں کے اندر پھینکا اور انگوٹھی نکالنی چاہی لیکن کنویں میں پانی بہت تھوڑا تھا وہ ناکام ہو گیا پھر اس نے ذہن میں کچھ سوچا اور کنویں کے ساتھ جو بالٹی بندی ہوئی تھی اس کو کھول لیا کھولنے کے بعد اس نے پاس ہی جو چشمہ بہہ رہا تھا وہاں سے پانی کی بالٹی بھری اور لا کے کنویں میں ڈال دی پھر واپس گیا پانی کی دوسری بالٹی چشمے سے بھری اور لا کے کنویں میں ڈال دی اسی طرح تیسری چوتھی پانچویں یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی وہ شخص چشمے سے پانی کی بالٹیاں بھرتا رہا اور کنویں میں ڈالتا رہا تاکہ پانی اوپر آ جائے اور وہ اپنی انگوٹھی کو آسانی سے اٹھا لے اب وہ تھکن سے چور ہو چکا تھا لیکن مایوس نہیں ہوا تھا اسے اپنے آپ پر اور اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اب پاس سے لوگ گزر رہے تھے راستہ جو تھا آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا کہ لائف میں نوے پرسنٹ لوگ جو ہم سے ٹکرائیں وہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں پوزیٹیو باتیں کرنے والے اچھی بات اچھا مشورہ دینے والے صرف دس پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں تو پاس سے گزرنے والے اسے بتا رہے تھے کہہ رہے تھے مشورے دے رہے تھے یہ ناممکن ہے تم کس کام میں لگ گئے ہو تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی یہ چھوڑ دو لیکن وہ شخص جیسے بہرا ہو گیا تھا اس نے یہ نگیٹو باتیں سنی لیکن اپنے کانوں کو بند کر لیا سن کر بھی انسنا کر دیا اسے اپنی محنت پر اپنے اللہ پر بھروسہ تھا سمعن پھر اس کے محنت رنگ لے آئی اور اس نے دیکھا پانی بالکل اوپر آ چکا ہے اس نے ہاتھ بڑھایا اور پانی کے اوپر سے وہ قیمتی اور نایاب انگوٹھی اٹھا لی وہ کامیاب ہو گیا سمعین ہماری زندگی میں بھی اسی طرح کے خواہشات کے کنویں ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے آؤ قسمت آزماؤ سمعین آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھنا ضروری ہے پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ایک اچھا فیصلہ اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے سخت محنت اپنے آپ پر اور اپنے رب پر بھروسہ انسان کو کامیاب کر دیتا ہے سب سے ضروری چیز نیگٹیو لوگوں کو نظر انداز کریں نیگٹیو باتوں کو مایوسی والی باتوں کو نظر انداز کریں جو آپ نے کام شروع کیا ہے اس کو یہ یقین کر لیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے آپ کا کامیابی پر یقین آپ کو کامیاب کرے گا جو منفی باتوں کو انسنا کر دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو سخت محنت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ راستہ جتنا کٹھن ہوگا منزل اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوگی سامعین اگر خوشی پانی ہے سکون پانا ہے خود تو کیری پانی ہے تو پھر محنت لگن وقت اور مستقل مزاجی دینی پڑتی ہے کیونکہ کچھ دیے بغیر کچھ لیا نہیں جا سکتا بالکل اسی طرح جس طرح اس دوسرے نوجوان نے صبر محنت استقامت مستقل مزاجی اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لینے سے کامیابی پائی سامعین اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں باب علم پر نئے ہیں تو پلیز پلیز پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ریڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ باب علم پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ